o Celtic é o primeiro masculino, André Luz, para, a sua, para o seu terceiro ensaio. Cordo mais 10 saltos para o finalista. Mas... As provas ontem não, não correram como eu estava à espera, apesar de terem sido bastante regulares, estava à espera de, pelo menos nas barreiras, nos 200, nas corridas, ter feito um pouquinho melhor. Mas mesmo assim foi, foi positivo. Para esta altura já da, da época, foi, foi bastante positivo. Perspectivas agora para o segundo dia? Bem, eu e a minha colega Ana Oliveira estamos bastante reunidas e assim é que é bom <laughs> para haver mais luta. E uh, pronto, o cumprimento já foi, correu bem, melhorei a, a marca em relação a este ano. Estou com boas perspectivas para o dar, não sei porque estou com um bom feeling. E depois pronto, é tudo a decidir nos 800. <laughs>